أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر ولله الحمد هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر ولله الحمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar. سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Allah الله أكبر ولله الحمد subhanallah bukratan wa asila La ilaha illallah akbar Allahu akbar Walillahi ولله bro. الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walil العام ارحم والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillah العام وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Um. 我。